thank you Ich habe als Praktikantin bei Factor A angefangen im Bereich Amazon Paid Advertising, habe das Praktikum dann frühzeitig beendet. Äh, mir wurde nach drei Monaten bereits eine Festanstellung angeboten. Es hat, hat auf beiden Seiten gepasst und mich hat es natürlich auch sehr gefreut, ähm, dass so früh Potenzial in mir erkannt wurde. Und ich habe dann auch relativ schnell sehr viel Verantwortung zugetragen bekommen. Ähm, ich habe auch sehr viel Kundenkontakt, was auch sehr viel Spaß macht und generell das Vertrauen, was man hier bekommt, um wirklich selbstständig zu arbeiten. Ich habe vorher Medien studiert, habe auch Erfahrungen im Online-Marketing ähm, gesammelt, habe dann für mich äh, entdeckt, dass ich gerne etwas im Bereich Amazon machen möchte, einfach weil das ein immer größer werdender Markt ist. Halt die Herausforderung, in einem digitalen Umfeld zu arbeiten und auch generell die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen hier. Ähm, wir sind hier eine sehr vielfältige und internationale Truppe und auch generell klappt das sehr gut bei uns im Team. Die Zusammenarbeit ist super. Kritisch könnte man vielleicht sehen, dass Amazon halt ständig Neuerungen und Updates ähm, herausbringt. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man immer up-to-date bleibt, was ja aber eigentlich cool ist, weil es wird halt nie langweilig und es gibt immer eine neue Herausforderung. Und ähm, ja, ich bereue meine Entscheidung auf jeden Fall nicht. Ich bin Nesma von Factor A.